जुनू की याद मनाओ कि जश्न का दिन है जुनू की याद मनाओ कि जश्न का दिन है सलीब उदार सजाओ कि जश्न का दिन है तर्ब की बज्म है बदलो दिलों के पैरा तर्ब की बज्म है बदलो दिलों के पैराहन जिगर के चाह सिलाओ कि जश्न का दिन है जिगर के चाक सिलाओ के जश्न का दिन है तमीज रहबरो रहजन करो ना आज के दिन तमीज रहबरो रहजन करो ना आज के दिन हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है मोज़ खुवातन हजरात आदाब नमस्कार सत्यकाल मेरा नाम मनु सिकंदर ढींगरा है और मैं अब आपको कुछ किस्से कुछ कही कुछ नस्में सुना रहा हूँ फैज अहमद फैज साहब की तुम ना आए थे तो हर एक चीज वही थी कि जो है आसमां हद नजर रह गुजर रह गुजर शीशा मैं शीशा मैं और अब शीशा मैं राह गुजर रंग फलक रंग है दिल का मेरे होने जिगर होने तक रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक चंपई रंग कभी राह दे दीदार का रंग सुरमई रंग है के साथ बेजार का रंग जर्द पत्तों का खसोखार का रंग सुर्ख फूलों का तहते हुए गुलजार का रंग अब जो आए हो अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग कोई रुत कोई शय एक जगह पर ठहरे कि फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है आसमां हद नजर रह गुजर रहा गुजर शीशा है मैं शीशा है मैं जो कुछ लिखो अपने दिल से लिखो किसी के कहने की वजह से मत लिखो सवाब की खातिर मत लिखो यहां तक कि सियासत की खातिर भी मत लिखो जो दिल से बात निकलती है वही लिखो अगर दिल से बात नहीं निकलती मत लिखो रात यू चुपके से तेरी खोई हुई याद आई रात यूं चुपके से तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में होले से चले बात नसीब जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए मंटो अमृतसर में हमारा शागिर्द था क्लास में कभी कभी आता था एक दिन हमने पूछा भाई क्लास में नहीं आते क्या करते रहते हो बोला पढ़ता रहता हूं किसे पढ़ते हो बोला चेकअप को टॉलस्टॉय को अच्छा तो फिर इस कहानी का तर्जुमा करके ला कुछ दिन बाद वो तर्जुमा करके लाए तो मैंने कहा ठीक है तुम्हें क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं पढ़ो और तर्जुमा करो आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे आज वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने दहर को दहर का अफसाना बना रखा था आशना है तेरे कदमों से वो राहे जिन पर उसकी मधो जवानी ने इनायत की है कारवा गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुदा महक बाकी है तुझ पे भी बरसा है उसी बांग से महताब का नूर जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो हो जिंदगी जिसके तस्वुर में लुटाती हम तुझ पे भी उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें तुझ पे भी उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हम किसी पे गुजरा होगा तो उसने किसी से कहा होगा किसी से कहा होगा तो किसी ने सुना होगा किसी ने सुना होगा तो किसी को सुनाया होगा जिसको सुनाया होगा उसने फिर किसी को सुनाया होगा और फिर जिसने सुना होगा उसने लिखा होगा किस्सा तो मैं आपको सुना रहा हूं फैज अहमद फैज साहब के अजीज दोस्त और फेमस राइटर कृष्ण चंद्र का किस्सा ये कांग्रेस 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद आयोजित हुई थी मैं और फैज दोनों होटल मॉस्कवा के में ठहरे हुए थे मगर एक दूसरे से मुलाकात की नौबत नहीं आई थी पहली शाम में जब मॉस्को होटल के लंबे चौड़े डाइनिंग हॉल में खाने के लिए गया तो प्रत्येक देश के प्रतिनिधि की एक मेज अलग सजी हुई थी और उसी मेज पर उस मुल्क का छोटा सा झंडा लहरा रहा था मैंने देखा तो पाकिस्तान की मेज और हिंदुस्तान की मेज के बीच कम से कम तीस और मेजों का फासला था मैं मुस्कुराकर चुप रहा और अपनी मेज पर बैठ गया फैज अभी तक अपनी मेज पर नहीं आए थे इतने मैंने देखा कि फैज किसी दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर अपनी मेज की तरफ बढ़ रहे कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मेरी तरह चारों तरफ निगाहें दौड़ाई शायद उन्हें भी किसी दूसरी मेज की तलाश थी यकायक मेरी और उनकी आंखें चार हुई वो फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मैं अपनी कुर्सी से उस वक्त सारा हॉल हम दोनों की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था फिर ये हुआ कि मैं अपनी मेज पर से हिंदुस्तानी झंडा लेकर उठा और फैज अपनी मेज से पाकिस्तानी झंडा लेकर उठे और हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए मेज पार करते हुए एक मेज पर आकर रुक गए उस मेज पर हम दोनों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे साथ साथ लहरा दिए और एक दूसरे से लिपट गए सारा हॉल तालियों से गूंज उठा ये तालियां उस वक्त तक बजती रहीं जब तक फैज और उनकी इंटरप्रेटर मैं और सलमा और हमारी इंटरप्रेटर अरीना उस टेबल के चारों तरफ बैठ न गए फैज ने मुझसे कहा कृष्ण क्या समझते हैं ये लोग हम लोग भी क्या सांप्रदायिक सियासतदानों की तरह एक दूसरे के दुश्मन हैं अदब में ये दुश्मनी नहीं चलती और काश कहीं भी ना चले फिर उन्होंने मेरी तरफ झुककर पूछा अबे यार कृष्ण तुम्हारी इंटरप्रेटर तो बड़ी खूबसूरत है कहां से हटी मैंने कहा बदल लो मगर याद रखना ये यहूदन है हम सब हंसने लगे और जाम से जाम टकराने लगे दो झंडे साथ लहराने लगे दूसरे दिन फैज को व्याना जाना था मुझे और सलमा को वापस आना था होटल के लंबे चौड़े लाउंज में एक दूसरे से इस शिद्दत से हम गले मिले और इतनी देर तक गले लगे रहे कि हमारे आसपास दूसरे मिल्कों के कोई साठ सत्तर लेखकों का ग्रोह इकट्ठा हो चुका था मेरी और फैज की आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन हमारे आसपास हर आंख में आंसू तैर रहे थे शायद उस वक्त बहुत से मुल्कों के लेखकों बुद्धिजीवियों को यह एहसास हुआ था कि यद्यपि हम एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं लेकिन अंदर से हमारा जो इतना पुराना रिश्ता है वो किसी तरह से टूट नहीं सकता फैज ने अपनी जेब से कागज के दो पुर्जे निकालकर मुझे दिए और कहा ये दोनों नजमें कहीं नहीं छपी पाकिस्तान में मैंने लिखी मैंने मॉस्को में कही फिर बड़े जोर से हाथ मिलाया बड़े मजबूत लहजे में बोले ये जुदाई वक्ती है ए दोस्त ये जुदाई वक्ती है दोस्त हम फिर मिलेंगे ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं कहां से आई निगारे सबा किधर को गई अभी चरागे सरे राह कुछ खबर ही नहीं अभी गिरानी ये शब में कभी नहीं आई नजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई चले चलो कि मंजिल अभी